जम्मू कश्मीर से लगातार बड़ी अपडेट्स आ रही हैं फिलहाल हम बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की राजौरी ज़िले के थन्ना मंडी में एक दुकान के बाहर आतंकियों ने धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टरों को कब्जे में ले लिया एक और बड़ी खबर है पटन चोरी मामले को लेकर को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया गया तीन चोरों का गिरोह और केस भी दर्ज कर लिया गया है एक और बड़ी खबर है अनंतनाग जीएमसी में मरीज की मौत होने पर परिजनों ने किया प्रदर्शन एक और बड़ी खबर है शोपिया से हथियार और गोला बारू समेत दो लश्कर आतंकवादी गिरफ्तार एक और बड़ी खबर है कठुआ पुल से एक ट्रक नीचे गिरा जिसका कारण था ट्रक का टायर का फटना ड्राइवर के पास वाला टायर फटा और ट्रक सीधा नीचे पलट गया और ड्राइवर की बस से एक टांग टूटी है वह बाल बाल बच गया है ऐसी बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को आल पर प्रेस करें